Ну, па-першае, я думаю, што нельга так казаць, вось, ён не хоча быць палітычным вязнем, таму што э, ці ягоная справа мае палітычны матыў, ці не мае. І гэта не залежыць ад ягонага меркавання. То бок ён ці ён палітычны вязень, ці не, гэта проста факт. І па-другое, мы з ім абмяркоўвалі нейкія такія моманты, перспектывы на будучыню і што азначаюць ягоныя словы пра тое, што ён не хоча быць палітычным вязнем. Я лічу, што гэта азначае, што ён не хоча, хочет падпадаць пад, пад, пад нейкія стэрэатыпы як гэта ўжо было шмат разоў калі чалавек займаўся нейкай дзейнасцю беларусі потым попадаў под крымінальны пераслед попадаў турму яго прызнавалі палітычным вязнем потым ён здзяржаў некуды там у польшу і па сутнасці сваю дзейнасць ён у ну, пераставаў займацца гэтай дзейнасцю. Я лічу, што ягоныя словы пра тое, што ён не хоча быць палітычным вязнем, азначаюць, што ён не хоча падпадаць пад гэтыя стэрэатыпы і ісці тым жа самым шляхам.